Música menanggapinya itu sudah aku karantina ya bunda selama tiga hari tapi karantinanya itu bukan karena covid ya bunda tapi eh, kita karantina supaya kotoran yang di dalam perutnya itu sudah bersih jadi tidak usah kita bersihkan lagi nanti ya bunda nah sebelahnya ini ini untuk campurannya ya bunda ini jenisnya ikan koral ikan hias koral sama ya bunda ya. ini juga sudah saya karantina juga selama tiga hari jadi kita tidak perlu untuk membersihkan lagi kotoran yang di dalam perutnya kita ikuti terus ya bunda proses pembuatannya sampai selesai kita ambil dulu ya bunda ikan babinya ikan babinya lincah-lincah juga karena saya kita ambil ikan kolamnya juga bunda ops lincah-lincah juga bunda Ya pemirsa yang belum subscribe, subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video aku selanjutnya.